Action! Ko Māene Matapōteia. Te mataara nei ai ei te ia rā, kua tae mai tōna oa aka perepere. Kua aka ei a Māene Matapō i tōna aka perepere. Kua papa te kai. Kua māoa te taro. Kei runga te au kai i te pēpere. Kua kainga te taro e raua, kua kainga pouroa ia. Nō te uka hoki ki te taro i pērā e.